Мамулька, а мамуля привил снова хомячка. Хомячок, хомячок, да пуканчный там слечок, хомячок, хомячок, да душный человек. Он носом цыпал, ты прыгай, кукол, прыгай, прыгай, висит, хомячок. уголок, пускай там отдыхает